唐老师，这什么声音啊？啊，这一个嘤嘤怪啊！嘤嘤怪，错了，再来。一个泰国小孩在打拳打腿，他是嘤嘤的声音。他年纪比较小。哦，天哪！为什么你们打拳都发出这么奇怪的声音？也不奇怪吧，就是打泰拳跟打拳击不一样。泰拳啊，我的老师教我就是，ash s 哎是这个声音啊。 就是你具体为什么这个声音啊？就是老师，老师可能说，祖祖辈辈就是都是发出这种奇怪的声音，对吧？包括扶把的教练啊，经常给你扶把的时候配合着你，给你带动情绪，啊啊啊啊啊啊啊啊啊！ 哎是这种感觉，有的还发出这种声音，塞不，就是就就你也不知道这是怎么发音，就你像现在我发音我也发不出来，因为那拿着把，你也会不自觉的发出些声音，你身边人都在发出奇怪的声音嘛，对不对？但拳击不一样，你知道吗？拳击的声音就是大家一般发单音节，你知道吗？泰拳为什么发双音节啊，有的打这种传统泰拳都是一下一下打，踢腿这个速度没那么快，s 是声音。 发力，发力，吐气，再发力。但是打拳击可能发声音，喂喂喂都有可能，或嗯嗯嗯都有可能是单音节的。那因为拳快，你知道吧？但是一般来讲，在比赛中啊，比如打拳击啊，打拳的时候啊，或者我们打我们这种组合式的拳腿，啊这样。但是你会发现后期这个人就开始喊上了，这代表什么？前面不喊，后面喊，代表后面累了啊。人一累就容易喊出来，人不累的时候声音可能小一点，吐气伴随打打出的力量。